Mirëmbrama të nderuar shikues. Zonja dhe zotri. Mirë se keni ardhë në Extra Time. Edhe këtë natë me mu dhe Ronin. Mirë mrama, mirë mrama Duda, mirë mrama shikus të nderum, faleminderit që po na po ndiqni prap në Extra Time dhe do të jeni me neve gjatë gjithë kampionatit Evropian Euro 2020, çdo natë prej orës 23.15. Sot kemi pas mundësi me pa një moment shumë shumë jo këndshëm në tereni e futbollit prej anën e një lojtar Denmarkës, Kristian Eriksen. Unë ka marrë me shumë emocion, unë mendoj se shumica e njerëzve ka marrë me shumë emocion. Lojtar ka pas sulm, sa kemi informata është ma mirë edhe unë e uroj një shërim e këndshëm. Për këtë do të ndjekim një historie në vazhdim dhe pastaj do të kthehemi prapë në studio. Siç krejt dimi, futbolli është loja ma e popullor në botë. Edhe asociacioni e parë në futboll është topi dhe mashkull. Edhe bash për këto mashkull, loja e futbollit është gjëja e katër ma e rëndësishëm në jetë. Pas gruaja dhe fëmijët, nona dhe birrë. Birrën? A është po, birra? Po, kam... birra. Shikues të nderum, është fjala për birrën që pihet, jo për diçka tjetër që mund t'ju shkojë menja në këto orë të vona për shkak të theksit kolegës time. Ka ushtru disa herë. Edhe bash këto mashkull, shumica prej ata, 95%, me konsiderohet se kanë njohje për futbolit, aq lartë se mundët me çu ekipi nacional deri finale a është mundshëm krejt ata janë profesionalista specialista për futboll. Nëse lujnë si unë futboll jo, po nëse lujnë si Kosovare Asllani noshta është e mundshme. Si Kosovare njëqind për qind. Të nderum shikus, sonte po ashtu kemi dy të ftumë shumë interesant. Mirëpo unë nuk do t'i prezantoj, do t'ia lo këtë kolegës time, për shkak se ajo i ka edhe miq shumë të mirë. Po, ata janë miq të mi, Shumë ah. mirë. Po edhe me dudë sonte, kam, për kam qajt dy herë, Ron, sonte. Pse? Kam qajt për e, futbolistin danez, por edhe kam qajt edhe dje, e kam dëgju disa herë një kongë, që është këndu nga vajza e një dëshmorit, ajo Zogaj e pat mbiemrin, ka bo një kongë të jashtëzakonshme për ditën e çlirimit. Po, vërtet. Kështu që është njerëzore me qajtë. Definitivisht, po, edhe momentet që i pam prej storjes, po. bashkimi i tifozve, duke i thirë emnin e lojtarit që kishte pësu sulm, ishte shumë emocionus. Po, fillojmë me një storje, para se me vazhdu me bisedë në studio, storja ka të bëjë me atë se çfarë ka ndodhur në ndeshjet që janë lujtë sot në kampionatin Euro 2020. Pastaj kthehemi prapë. Shikues të nderuam, po kthehemi prapë në studio të të shtatë me Extra Time me mua Rron Gjinovcin dhe kolegen time Duda Baljen. Po ju jap edhe një informacion për lojën e fundit që është lujt, ka qenë Belgjika me Rusinë, ku Belgjika ka finu, fitu me rezultat tre me zero. Ë dy gola i ka shënu uh, Romelu Lukaku dhe një tjetër Thomas Meunier. Ë Çka menon për këtë rezultat, Duda? Unë veç kam përcjellë Zvicrën çka ka bo, një me një, është mirë, unë jam kënaqur, te na në parlament një me një është praktikisht abstinim, unë mendoj se është mirë. Duda, besoj e keni marrë vesh deri tash që është fanse e Zvicrës. Po, e së shtë. Milaim sa je ti in në futboll. M'ia ke borxh me e thanë emrin korrekt të Arbnora Zogianit vajza e Dëshmorit që e ka këndu atë kangën une jam në futboll me përjashtim të këtyre festivaleve të futbollit që mbahen kampionatet botërore, tash kampionati evropian, gati jam si gjysëfemër, kështu nuk shikoj shumë futboll përpos golave, por për Rusinë ia kam qëllu që do humb sot, kemi vu bast me disa shokë, kam qenë i bindur që do të fitojë Belgjika, për mua është befasi që ka humb Danimarka, Nuk e kam besu, sepse Finlanda është në futboll shumë ma e dobët, por me të drejtë e tha Rroni, me siguri që ajo ana emocionale pas ndodhisë me Eriksenin ka ndiku garant tek gjendja psikike e lojtarëve. Por është befasi edhe befasi pozitive është edhe unë jam për Zvicrën. Eda? Të lutem. Lajmi i ditës sot ka qenë sëmundja e Kristian Eriksenit, unë mund të them që danezët sot kanë dhënë një ligjëratë live në gazetari, në qytetari, edhe në shumëçka, domethënë një, një, një ligjëratë tjetër jetësore që na vjen nga Skandinavia. E para nuk lejuan që uh, fatkeqësia e lojtarit në fushë të bëhej uh, përrallë portalesh, apo përrallë e gazetarëve çakenj, siç janë cilësuar shpesh, ku ta fokusojnë fytyrën, të fokusojnë gjendjen tënde të keqe shëndetësore në ato momente. Më ka emocionuar shumë ajo rreshtimi i i të gjithë lojtarëve danezë dhe mbulimi total i pamjeve të Eriksenit. Numri 4 Kjaer ka qenë i pari që i ka dhënë ndihmën e parë Eriksenit dhe mandej ka qenë po i pari që ka biseduar me bashkëshorten e tij duke e qetësuar dhe duke thënë që gjithçka në është në rregull. Megjithatë edhe Erikseni në momentin e parë që është ndier mirë u ka thënë shokëve vazhdoni dhe dhe luani. Sigurisht që nga Danimarka pritej pak më shumë, siç tha dhe Milaimi. në futboll, sepse është një skuadër që është me pedigri në futboll, megjithatë ishte një, një lojë e bukur skandinaveze, le të themi. Po duket që e përcjell futbollin shumë, apo është të gjithka e kohë të futbolin? U përgatita për emision. Ajo, Kush ka më të punë? A ki lexu para emisionit, a? Po, po. Ja. Lexi unë. Në bazë të statistikave evropiane, shumë gra divorcohen nga burrat gjatë kampionateve botërore ose evropiane, për shkak të sëmundjeve të burrave që shikojnë vetëm futboll dhe harrojnë atë gjënë, atë senin që themi ne digitrone, domethënë me ja dhënë dhe grusë nganjëherë. që me ndru kanalin. Dashuria më e madhe e juaja domethënë bas nënës është futbolli dhe birrat. Ekzakt. Kështu që Por ajo që tha Aida vërtet se ne përcollëm pak edhe lexuam gazetat skandinave para se të vinim në studio, domethënë mbulimi që e banën lojtarët danezë Menjë rreth të trupit të Eriksenit ishte që të mos xhirohej fytyra e tij për arsye se është shumë e rëndë, domethënë në etikën gazetareske botërore nuk lejohen skenat e atilla, për shembull edhe tuj kajt njerëzit me i qit ose Te ne ndodh në emergjencë shkojnë i xhirojnë njerëzit në spital, por ai është e vërtet shumë madhështor. Po paragjykoj që ti je me Suedinë në kampionat evropian. Me ta thonë të drejtën, ma shumë jam me Zvicrën. Edhe kush do të fitojë. Por mas Zvicrës vjen normal që vjen Suedia. Po e don? Në Itali. Ai është koleg në te Interi me Eriksenin edhe shkoi e kapi kamerën edhe i tha Eriksen I love you. Edhe ajo prapë ishte domethënë që po ja dedikonte atë gol pikërisht lajmit të ditës le të themi. Po normal, ata kanë jap një leksion edhe për etikë, edhe për shoqëri, edhe krejt kemi marr shumë mirë. Për njerëzillëkun në radhë të parë. Për njerëzillëkun në radhë. Vrejta diçka. Milaimi kur hini e promovoi veshjen e vet edhe dha mesazhin e vet, Kështu që edhe Eda ka vesh një maicë polo. Kte hot lërt e ka vajzën. Nuk është polo, o Roni, shihe mirë, është Xhaxhi Skënderbeu. Xhaxhi Skënderbeu me shqiponjën e kuqe mbi kokë, sepse në fund fundit sot është edhe dita e çlirimit të Kosovës, kështu që unë në mënyrën time desha ta uroj Kosovën, qofsh gjithmonë e lirë. Po vetëm fol drejt a t'ke Rroni asht me VV nacionalist s'guxoj me shku pa u vesh ku qe ti fol drejt. Po tani sa do nacionalist jo më fal një sekondë të lutem sa do nacionalist jetë Rroni mu s'ma kalon dot o vlla lindë e rritë në Tiranë. Okej nëse jemi këtu cili është dallimi mes politikanëve dhe futbolistëve. Politikanët domethënë edhe futbolistat, futbolistat e kanë trunin në kamë, ndërsa politikanët në ajër. Jo, unë do mendoja që të dy palët luajnë, thjesht ndryshon topi. A Eda, qysh është jeta për me jetu me një politikan edhe analist? Po, Milaimi shyqyr zotit nuk është më politikan, po më vjen keq që ti ke humbur një koleg në politikë. Po, është edhe për një shkërc. Po, për të kaluar te pjesa analizës, analizës do kujtohesha në 2005 kur jemi taku për herë të parë me një mikun tonë shumë të ngushtë, Fatmir Zymberin, ai më ka bërë një përmbledhje të Milaimit në një moment që kur unë vërtet nuk e njihja mirë Milaimin. dhe nuk e dija ç'më priste. Dhe shprehja e tij që vazhdon dhe vërtetohet ditë mbas dite ishte Milaimi është si knusi knon në ora 5 të mëngjesit, atëherë kur gjithë don gjumë. Dhe dhe gjithë thonë ka drekë ka u shyqyr që ishte knusi na zgjoi se tash i ram i krym punët e ditës. Po në mëngjes në ora pesë kur kurkush s'e don, gjithë thonë he bre t'ja përkpusim kokën atje. Domethënë dhe dhe kjo vërtetohet dita ditës. Milaimi në analizë është si knusi, i i parashikon gjërat shumë më herët se pjesa tjetër, i sheh ndoshta me një sy të ftohtë, pa emocione personale të ngushta, dhe këtë e ka E ka bërë edhe për shkak të largësisë që ka pasur nga Kosova, po edhe për shkak të edukatës në gazetari që ka marrë, që është e ndryshme nga jo ballkanike dhe është knus. Në futboll? Në futboll e tha vetë, jam si femrat. Jo, i pat disa analiza kogja konkrete që për mua dhe për Dudon ishin akademike në futboll. Ka ma shenja. Në futboll e shikoj futbollin, po ma shumë me thonë të drejtën e kam një mikun tim të ngushtë, që ka qenë nga miqtë ma të ngushtë të Fadil Vokrrit, Bajram Krasniqin, pronarin e Prishtina International Hotel, e ai kqyr njëzet e katër orë futboll, kështu që më ka fut në botën e futbollit, për arsye se unë, Eda e din, merrem shumë me fëmijë, Edhe kam terapi psikike kam vajzën e vogël m'ban kali më hyp në shpinë sot bili dola në qendër këtu bab veç ki me më hyp në qafë se du me të bo kali nganjëherë po është e lodhshme po edhe kam po edhe futbolli është njëfar lloj terapie A di se larguhesh prej debateve pa lidhje, edhe pse unë në kohën e lirë kështu zakonisht rri vetëm me shoqe që flasin jo për llak të thojve, jo për frizura, si të rrish me mashkuj në Kosovë kanë tema të rana, a din, hin jo Vuçiqi, jo ky, jo. A keni ndjej, domethënë emocion kur je live në ni Domethënë në një Në futboll? Po. Shumë, unë Emocion jam e madhe. Për shembull, kombëtaren e Kosovës e kam përcjell në shumë ndeshje edhe jashtë Kosovës, por edhe kombëtarja e Shqipërisë edhe kombëtarja e Kosovës këto domethënë vitin e fundit bile jau kam thënë aty në kështu drejtpërdrejt, qysh po thojnë live, Thashë kur po dilni vlla në fushë ban be qe ni bo synet që tri det a din kështu që m'i kanë shkatrru edhe emocionet mo s' për fatin e keq ka ra shumë po asht çudi jasht lujn shumë mirë një ka një si të bohen bashkë Edhe ajo shumë e çuditshme. Nuk bashkëpunojnë. Me këto unë mund veç me vërtetu se është vërteta se krejt janë profesionalista për futboll, për me analizu. Jashtë për shembull, merri të gjithë janë të shkëlqyeshëm, a? Si të bohen bashkë, a nuk e di, a po vijnë ndoshta me mallin e Kosovës se po hanë flinja, mantia këto dhe nuk kanë energji pastaj me vrapu, se flinja është flinja. Të bjen rëndë se. Unë kam përshtypjen që nuk është është edhe kjo, po janë edhe vijnë edhe nga shkolla të ndryshme futbolli, që po t'i bësh bashkë, pastaj është e vështirë t'i bësh në një tavë. Edhe secili mundohet të tregojë veten edhe atëherë ka përplasje të cilat vihen re mandej në fushë. Se gjatë gjithë kohës lujnë nëpër ekipe, kanë struktura tjera të lojës, mandej... Prapë se prapë unë personalisht, kur jam tu kqyr Kosovën, mhm. Unë, domethënë, si unë jam atje, emocion kam shumë të madh, shumë. Njësoj e kam edhe unë kur shoh Shqipërinë. Po. Po, tani. Nga regjia, ma bojnë me dije që duhet me vazhdu pak me marketing, e mandej kthehemi prapë në studio. Të nderuar shikues prap jemi në emision Extra Time edhe duhet me përmend edhe shokët e këtij emisionit Petrol Company, Wellsa Wallet, Art Motion, Prince Coffee, Liri, Vipo Chips, Suna Sport, Le Koq edhe Interexi. E shikues të nderum tash e kemi një lidhje ekskluzive me kryetarin e Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut e cila është pjesë e Kampionatit Evropian Euro dy mijë e njëzet zotin Muhamed Sejdini. A, a, a e kam lidhjen, po? Mirëmbrëma, zoti Sejdini, apo më dëgjoni? Përshëndetje, po, ju dëgjoj shumë mirë. Përshëndetje, falimderit që pranuat me u lidhë sonte me neve. Falimderit për hapësirën që me ti. Çka do të thotë për Maqedoninë e Veriut kualifikimi në kampionatin evropian? Po mendoj që është një sukses historik për Maqedoninë dhe për gjithë këta futbollistë që arritën këtë të bëjnë në fakt historinë për Maqedoninë, ngase shumë gjenerata më radh më herët kanë ëndrruar për të qenë në një event siç sot jemi këtu në Bukuresht, të gjithë bashkarisht me futbollistë, me stafin teknik, me gjithë anëtarët të Këshillit Drejtues dhe normalisht për ato që edhe luhet futbolli për tifozët që janë në një numër shumë të madh këtu në Bukuresht. Zoti Sejdini, nesër e keni lojën me Austrinë. Si është disponimi i lojtarëve dhe cilat janë synimet e Maqedonisë së Veriut në këtë kampionat? Disponimi është motivi apo morali është shumë i lartë, nuk ekziston motiv më i lartë që të luash në një event siç është Europiani. Mendoj që, mendoj që ne si si si si ekip apo si përfaqësuese në çdo lojë para se se të shkojmë në në çdo lojë, motivi jonë është çdo herë fitorja, kështu do t'i mbetet u mbetet fakt të 90 minutëshve që që do të vijojnë për të parë rezultatin. Mirëmbrëma zotri Muhamet, unë jam Duda Balje, deputete, edhe unë vërtet dim shumë pak për futbollin edhe kam dy pyetje, ndoshta pak jo profesionale, por prapë se prapë për interesin tem, sa shqiptarë keni në ekipin Maqedonia e Veriut? Ne kemi shumë futbollistë, kemi 26 futbollistë në përfaqësuese. Kështu që, pa marrë parasysh ato janë shqiptarë apo janë maqedonas, janë për janë futbollistë të përfaqësueses të Maqedonisë, por meqë se më pyetni si deputete do t'ju tregoj, ne kemi gjashtë shqiptarë për momentin në në ekip. Gjashtë shqiptarë, po qysh ka pas mundësi mos Kosova me hup prej Maqedoni menjëherë? Urdhëro? Kemi hup prej Maqedoni edhe kjo është dhimbje për mu, nuk keni pas mundësi me bo diçka, na politikanë qështu e bojmë pak? Jo, për neve nuk ekziston një mundësi e tillë. Për neve çdo gjë sillet aty ku duhet, futbolli luhet në terren dhe në tavolinë mund të flasim gjithçka, por fundja është terreni. Zoti Sejdini kërkoj falje për kolegen time, është politikane dhe mendon që në çdo fushë funksionojnë gjërat si në politikë. Uh, në futboll në futboll në futboll besoj që nuk nuk funksionon. Po më intereson edhe një pyetje për juve, a po, kush mendoni se ka gjasa ma reale me fitu Evropianin 2020? Ë, uh, unë mendoj që uh, ne fillimisht jemi të fokusuar në këtë ciklin e parë, në lojën me Austrinë, pastaj vijon loja me Ukrainën dhe më 21-shin do të luajmë edhe në Amsterdam me Holandinë. Të kalojmë ciklin e parë, po pastaj do të mendojmë për lojat tjera që të vijojnë. Zoti Sejdini faleminderit shumë për lidhjen direkte prej Bukureshtit. Më falni, e ka edhe zoti Milaim Zeka një pyetje për juve. Është bo debat, është bo një reagim i ashpër sot nga ana e Greqisë rreth fanelav të Kombëtares të Maqedonisë të Veriut. A mendon që s'do të ekzistonte ky problem sikur ju, për shembull, t'i kishit vu në fanela fotografitë e Duda Baljes? Më besoni, më besoni se ne si Federatë e Futbollit dhe si sportdashës nuk mirremi me ato punë, kështu që do t'ua, ua lëjmë politikanëve të mirren me to. A ka pas reagim prej Greqisë, se pjesa e parë e pyetjes ishte serioze? Faleminderit shumë për lidhjen, ishte kjo një lidhje ekskluzive. Shumë faleminderit, natën e mirë, suksese, shpresoj që kur lidhemi prapë do të dëgjojmë lajme të mira për Maqedoninë e Veriut. Gjithsesi, faleminderit juve. Natën e mirë. Shikues të nderuar, po kthehem prapë në studio, edhe pse në studio ne ishim. Ishte mënyra. Po me muhabet. Jo, kjo është mënyra e Milaimit për me tregu që për mu Duda është shumë e bukur. Edhe nuk mundet Milaimi me ta thonë direkt, duhet me rrotla diqysh me ta thonë. Po jo, ka thonë direkt, tash une shfrytëzoj momentin. Veç pak, veç pak, veç pak, se e kom qëtë pytje se sa, do me thonë, Milaimi sa herë shkon nëpër studio televizive, shprehet hapur për Dudën dhe shprehet në mënyra mjaft eksplicite, Bash po du me dit ça menon për Dudën Milajm këtu nër sy bashkëshortes. Veç mos, a ma përkthen qto eksplicite ça do me than. Fjalë për fjalë. E din ti shum mirë ça do me than. Edhe un une thash. Na keni qen shum sinqert veç. Une kam pas emocione shum të mëdhaja kallxoj drejt dhe njeriu kur hyn ni park njeriu i mençëm nalet te lulet a ashtu. Kështu që Duda për mua është ni lule e bukur. Por e vërteta është që grekt sot kanë protestu ndaj Kombëtares të Maqedonisë të Veriut për shkak se në fanelat e Kombëtares shkruan vetëm Maqedoni jo Maqedonia e Veriut dhe është bo një problem shumë i madh sot politik do thotë edhe grekt edhe spanjolt edhe rust zakonisht edhe futbollin e kthejnë n'politikë juve ju kujtohet kur Kombëtarja e Kosovës lujti në Spanjë televizioni Kombëtar atje u mënunë me shkronja të vogla me shkru emrin e Kosoves, ishin dilema me tregu flamurin etjera etjera, por me të vërtetë nuk e thash me shaka po i kisha vu fotografitë tua në Kombëtaren e Kosoves. M'dha energji. Shumë interesant sa më lëni ju. Ka të drejtë ore. Ka shumë të drejtë. Pastaj më fal. Nuk dëgjoj. Kjo Unë definitivisht jam mbrapa. Rone, Rone, kjo lloj dashamirësie, për mos e thënë ndonjë fjalë tjetër që të keqkuptohet, është dashni virtuale. Dashamirësie është e dyanshme, sepse sa herë që e pyesin Milaimin, Hiç mos meno ça me fol se ata njerëzit mbrapa teje vetëm Duden e shikojnë. Bile bile kemi bo marrëveshje kur është tu marrë fjalë unë kam shku pak djathas për me pa pamje që s'duhet. Po e vërtetë. Marrëveshje sekrete. Jo, këto është një një prej shenjave kolegialitetit. Eda, patëm një moment aty, domethënë kur Kryetari i Federatës Sejdini tregoi që i ka njëzet e gjashtë futbollistë, megjithatë gjashtë janë shqiptarë, nëse kishit me pas mundësinë me zgjedhë mes Kosovës dhe Shqipnisë, kënd e kishit zgjedhë për me lujtë si ekip. Po okej, për ta janë lojtarë në Maqedoni. Hajde, hajde, ka pytje. Po s'ka, Okej, po e kuptoj pra që me Shqipninë. Po, me Shqipninë pra. Vërtet ka qenë keq se kemi hup prej Maqedonisë, po. edhe kemi, kemi pas breakdown prej fillim, por prapë se prapë unë kam bu një piti. Prej diku, dikush fiton, dikush humb. Për shembull, së shpejti, nesër ndoshta, nuk e di tani me kalendar s'e mbaj mend egzakt, është loja Kroaci-Britani e Madhe. Është super lojë. Mos harrojmë domethënë që Kroacia doli e dyta në botëror. Dhe dhe prap doli me kokën lart, doli si fituese edhe pse humbi. Kështu që edhe Kosova vërtet po. humbi, por mos harrojmë që edhe Shqipëria humbi prej zvicerianëve. Ku luanin katër lojtarë zviceran, të shqiptar. Domethënë dhe u çu gjithë stadiumi jo kështu jo ashtu. lojë është. Qysh nuk mundemi me bo diçka, a ka mundësia në sport t'i japë të bo edhe këto? Shiko, unë e mendoj që po t'isha kryeministër i Shqipërisë ose i Kosovës, ndër punët e mia prioritare që i kisha bo, i kisha lutë policinë drejtorinë e krimeve ekonomike, krimeve serioze, me hy federatave të Shqipërisë dhe të Kosovës, për arsye se unë kam informacion të bollshëm për me deklaru publikisht se ka një krim të jashtëzakonshëm në këto dy federata. Përderisa ka kaq shumë krim e korrupsion, ju e dini aferat që dolën atëherë me bileta, që janë, do thotë nuk mundet kombëtarja jonë me e asnjërës palë, as e Shqipërisë, as e Kosovës me ecë përpara Përderisa në federatë ka lloj lloj hajduti, lloj lloj buzhibuzuki, kështu që do ishte mirë ata me me u marrë me këtë punë. Pavarësisht këtyne. Po najherë bëjmë naj temë të veçantë rreth kësaj ndoshta. Po pavarësisht pavarësisht tyne, shqiptarët megjithatë kanë qenë mjaft të suksesshëm në ekipe të ndryshme. Po, saktë. Gazetarët tonë që po punojnë vazhdimisht prapa kuintave për me ju informu ma saktë për ndodhitë e euro 2020-shit, sepse unë edhe Duda definitivisht s'e kemi këtë aftësi as njohuritë e nevojshme. E kanë përgatit një storje për shqiptarët që lujnë për përfaqësusen e Zvicrës, ata janë Granit Xhaka, Admir Mehmedi dhe Xherdan Shaqiri, ndiqni një storje. Ata janë arsyeja pse jam unë tifoze e Zvicrës. Gjithmonë jam tu përsërit këto. Eda, sa je ti në sport? A je ki marrë me sportin? Sa mendoni se është sporti i rëndësishëm për, domethënë, jetën e një gruaje, për, për shëndetësinë e një gruaje? Sporti është absolutisht i rëndësishëm, me jo në kuptimin sport, futbol, po lëvizshmëria e trupit, domethënë, duke filluar edhe me një palestër të thjeshtë, thjesht të merresh me diçka. Unë jam marrë në rininë time të hershme, para se të më zinte rrugën Drenicaku dhe të më bënte nuse të obris, me volejbollin. Edhe volejbollin e dua shumë, e kam luajtur me qejf, me pasion në skuadra gjysëm profesioniste, jo profesioniste reale. Futbollin e shoh, siç tha dhe Milejmi, në kuadër të botërorit, kampionatit europian, të tilla, apo kur luan Shqipëria sigurisht, nuk është që jam shumë në të thella të saj, po edhe në emision për shembull herë pas here, te Parrotlla e trajtoj pjesën e shëndetit krahasimisht me sportet e ndryshme, Duke filluar me palestrat, me me lëvizshmërinë tënde që të kesh një muskulaturë të mirë në mënyrë që të kesh një jetë të shëndetshme në këtë aspekt. Dhe kjo kulturë fatkeqësisht në Shqipëri ka qenë që herët, fillonte që, që në klasë të parë, me atë fizkulturën e mëngjesit, humbi rrugës, në Kosovë nuk e shoh fare, ne po rrisim fëmijë që i çojmë me dhunë nëpër sporte me prindërit, sepse nuk e kanë kulturë, nuk e duan, nuk e shohin si domosdoshmëri, exact, tani është telefoni. Domethënë dhe luftën më të madhe të prindërve në përgjithësi që e shoh është hajde të të çojmë futboll, hajde të të çojmë karate, hajde të të çojmë volejboll, hajde në basketboll, hajde diku thjesht të lëvizësh dhe të shfrysh, dhe të kesh një të shfrysh energji negative dhe të kesh një jetë më të shëndetshme. Nuk e kemi kulturë fatkeqësisht, Do të duhej ta kishim kulturë të të të thelluar brenda institucioneve duke filluar që nga institucionet parashkollore dhe më tutje. A mendon se fëmijët janë tu marrë shembull prej prindërve, domethënë, nëse ne po. ne ne nuk jemi në sport edhe, a pse ti nuk je më me volejboll, a ka ndalu Burrin? Unë isha, tani jam bërë zonjë e rëndë shumë, domethënë jam 200 kg femër, jam shumë e rëndë, lindjet, jeta, punët, çdo gjë, shpesh edhe mikeshat e mia të më thonë njeriu kur do e gjen një orë kohë për veten. Është e vërtetë, njeriu kur do, po kur ke një jetë dinamike si e jona, Që shqyhemi në treqind dimensione të mundshme është e pamundur ta gjesh dhe atë një orë kohë, sepse atë një orë kohë duhet t'ia heqësh fëmijëve. Ndoshta është weak point i organizimi. Më fal. A je ti shembull i mirë për fëmijët? Para se të përgjigjem kështu, t'i dhanë përgjigje Eida, thashë ia ka kalu Berat Buzhalës në gjatësi të përgjigjeve edhe. Edhe Berati kështu një orë e tjerr një përgjigje. Po ti çka ke, ke inat? Po jo inati, po edhe pyetja ishte a jam unë? Shembull i mirë për fëmijët se ishim tu fol për, do të s'po di a e ke dëgjuar veç e ke. Jo fare, po, po. kishte mendjen sa po zgjatem. Unë unë sa i përket sportit eci domethënë shumë, dal në mëngjes vrapoj, por jam nuk e di rëndë, e kam një Ëndërr që s'm'asht realizu si fëmijë, për shkak të kushteve që s'i kam pasë, unë kam knu shumë, jam marr shumë me muzikë. Kam qenë i vetmi në madje kam knu para Ilir Shaqirit në orkestër, në klasën, që në klasën e shtatë. Po problemi që e kom pas ëndërr me ra një instrumenti, kështu që të gjitha vajzat i kam shty drejt Pos profesionit drejt muzikës. Për shembull vajza Ema lun piano. Sot ka pas koncertin biles na ka kënaq. Ajo don me u bo juriste, po muzika diqysh të ban të njerëzishëm, a din të ban të sjellshëm e ato, e sa i përket sportit si fëmijë kam lujt dy sporte, kam lujt futboll edhe lojën e guxhave. Të zije që do dilë ati. Shumë u vonove bile. Lojën e dytë s'kam qenë i suksesshëm, lojën e parë bajagi, si për tjerë kështu. Mila Emre, edhe faleminderit shumë që keni qenë sonte. Faleminderit që keni qenë atje. Nëse s'keni edhe diçka për me thënë krejt në fund, unë ju ftoj me pa edhe storjen e fundit që flet për ndeshjet që kanë me u lujtë nesër, edhe kthehemi edhe një herë në studio pas asaj. Më ka qenë kënaqësi e madh me pas ju dyve sot me ne në studio. Uh, Duda faleminderit juve që na thirrët dhe suksese. Di që është një risi edhe për ty edhe për Ronën, që të keni një emision tuajin. Inshallah keni suksese dhe i dilni me me ballin lart deri në fund dhe të keni përvoja sa më të mira edhe për më tutje. Edhe nuk u përgjigje gjatë kësaj radhe. Përgjigje koncize, precize. Faleminderit shumë. Rona. Atëherë, s'na mbetet kurgjë tjetër, veçse me ju thënë shikuesve natën e mirë dhe faleminderit që na ndoqët. Edhe unë kam një mesazh për fund, nuk mundeni me besu sa shpejt futboli mund me hi në gjak. Kjo ishte një improvizim. Sonte je dokë shumë bukur, Duda. Faleminderit shumë, Për ngjyrën e fytyrën tem është kujdesur Arabic Studio, për ngjyrën e trupin tem është kujdesur Dona Matoshi, edhe për buzëqeshjen në fytyrën ju të nderuar shikues. Natën e mirë, faleminderit shumë. Natën e mirë. Natën.